kita uh, hampir uh, ke penghujung uh, kuliah-kuliah kita. Jadi kita telah pun uh, mempelajari uh, hampir keseluruhan tamadun-tamadun Asia ya, iaitu tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun Cina dan tamadun India. Dan pada akhirnya kita akan cuba menumpukan kepada ke arah pembentukan tamadun Malaysia pula. Ya, di mana di dalam tamadun Malaysia ini, pelbagai keperbagaian tamadun Uh, akan dibincangkan terutamanya dari aspek pembentukan kebudayaan kebangsaan yang menjadi teras kepada pembentukan uh, jati diri negara Malaysia itu sendiri. Jadi uh, kita boleh teruskan bermula dengan satu kenyataan yang dikeluarkan pada masa Malaysia mencapai kemerdekaan kali yang ke-50 Ah, dinyatakan bahawa pembangunan kebudayaan kebangsaan bagi negara yang ah, katanya pada itu ah, baru 50 tahun merdeka seperti Malaysia amatlah perlu kerana apa? Kerana pertama dasar pembinaan negara dan bangsa sebenarnya tidak pernah diberi perhatian penting semasa penjajahan. Jadi setelah kita merdeka inilah isu terpenting ya, yang sangat penting untuk pemimpin negara menjadikan ia sebagai satu tonggak kepada uh, perpaduan dan keharmonian uh, masyarakat di Malaysia. Jadi pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan telah di uh, telah diletakkan ke atas uh, tiga aspek penting yang kita perlu ketahui iaitu pertamanya apakah matlamat dasar kebudayaan kebangsaan Malaysia apakah dasarnya dan bagaimana strategi yang dijalankan untuk membentuk dasar kebudayaan kebangsaan ini. Jika kita lihat ya matlamat uh, dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah untuk mengukuhkan perpaduan negara. Okey, inilah uh, matlamat yang dikirakan sebagai matlamat yang sangat penting dan inilah juga yang menjadi, uh, misi dan visi pembentukan Malaysia. Ya, untuk menyatukan seluruh rakyat Malaysia yang datang dari pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan pelbagai agama ini menjadi satu warga negara yang dikenali sebagai warga negara Malaysia. Yang kedua untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian, ya kita berusaha melalui dasar ini untuk mempertingkatkan lagi kehidupan uh, kemanusiaan dan kerohanian di kalangan rakyat dan seterusnya pada akhirnya kita uh, berharap ya, melalui dasar uh, kebudayaan kebangsaan ini kita dapat mewujudkan keperbadian nasional iaitu keperbadian kebangsaan kita tidak lagi uh, menonjolkan ya, menonjolkan identiti yang berbeza tetapi kita dapat mempamerkan satu identiti kebangsaan Malaysia yang boleh dikenali di peringkat antarabangsa ini tidak bermakna kita Uh, melunturkan eh, melunturkan jati diri kita sebagai contohnya sebagai seorang berbangsa Cina ataupun berbangsa India ataupun berbangsa Melayu tetapi apa yang kita ingin tunjukkan ialah kita dapat memberi satu uh, simbol yang satu inilah Malaysia ha, itulah konsep satu Malaysia itu diperkenalkan ya untuk menunjukkan bahawa Malaysia sebenarnya walaupun mempunyai pelbagai etnik dan bangsa tetapi dia dapat bersatu di bawah satu keperbadian nasional. Jadi dasar kebudayaan kebangsaan ini, uh, pertamanya ia perlu berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Ya, kenapa? Nanti kita akan lihat secara lebih lanjut iaitu siap. apakah budaya asal bagi rantau alam Melayu ini? Budayanya ialah budaya budaya apa? Budaya Melayu sebab masyarakat Melayu merupakan penduduk asal di wilayah ini dan kerajaan-kerajaan awal yang terbentuk di wilayah ini juga adalah merupakan kerajaan Melayu. Ya. Eh, faktor ini ada juga yang eh, memandang sebagai satu eh, aspek yang yang negatif dari perspektif yang negatif. Mereka mempertikaikan kenapa? Kenapa budaya Melayu itu perlu menjadi teras kepada pembentukan kebudayaan kebangsaan? Bagaimana dengan budaya-budaya bangsa lain. Mereka melihat ini satu bentuk penyinggiran ataupun satu bentuk uh, dikatakan uh, bersifat bias. Tapi sebenarnya dari aspek kebudayaan kita tidak dapat tidak ya mesti merujuk kepada apakah asal budaya tempat tersebut. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh uh, contohnya um, Singapura. Hmm, satu contoh terbaik Singapura. Singapura penduduknya adalah majoriti berbangsa Cina. Pemerintahnya juga berbangsa Cina. Pemimpinnya juga kebanyakannya berbangsa Cina. Tetapi apabila untuk menyatakan identiti Singapura, adakah mereka mempamerkan kebudayaan Cina? Tidak dapat, eh? tidak boleh. Sebab itu kalau kamu kamu naik uh, Singapore Airline, pernah naik Singapore Airline? Ha, apakah pakaian ah, pramugara dan pramugarinya? Pramugarinya walaupun berbangsa Cina tetap memakai kebaya. Sebab itu saya kata menariknya budaya ini ya. Apabila kita bercakap tentang budaya, kita bukan bercakap tentang agama ataupun kepercayaan ataupun adat resam, tetapi bila bercakap apabila kita ingin menonjolkan ah, satu identiti budaya, kita terpaksa kembali kepada budaya asal tempat tersebut. Sebab wilayah Singapura memang dalam wilayah alam Melayu. Walaupun siapa pun yang memerintah pada masa depan pun dia tetap akan mengekalkan budaya asal tempatan. Okay? Dalam dasar ini, ha, dalam dasar pembentukan kebudayaan kebangsaan ini, walaupun ha, budaya Melayu itu menjadi teras, budaya-budaya lain masih diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan iaitu kebudayaan Cina dan India. Eh, nanti kita lihat eh, apakah unsur-unsur yang diterima sebagai sebahagian daripada identiti kebudayaan kebangsaan ini. Dan yang seterusnya, Islam sebagai unsur penting dalam kebudayaan kebangsaan. Kenapa? Kerana Islam telah pun termaktub di dalam perlembagaan Malaysia sendiri sebagai agama rasmi negara. Ya. Yeah dan bukan itu saja sebenarnya Islam itu sendiri adalah identiti salah satu identiti bangsa Melayu ha, kembali kepada faktor yang pertama tadi ya siapakah Melayu dalam perlembagaan dihuraikan Melayu ialah mereka yang cirinya ada tiga untuk menjadi Melayu mudah ya dia bukan genetik ya satu mengamalkan mengamalkan adat istiadat Melayu berbah boleh berbahasa Melayu dan beragama Islam. Ha, jadi kalau siapa sebab tu ada konsep siapa nak masuk Islam masuk Melayu. Ha, sebab Melayu dan Islam itu dia tidak seperti bangsa lain eh dalam bangsa Arab sendiri bukan semua orang Arab berbangsa Islam. Tetapi bangsa satu-satunya bangsa yang boleh dikatakan mempunyai identiti yang sama dengan agama ialah Melayu. Eh? Sebab siapa Melayu kita katakan itulah Islam. Tetapi kalau Arab, bangsa Arab kita tidak boleh kata eh, semua Arab adalah Islam. Sebab ramai Arab beragama Kristian dan agama-agama lain. Ha, itu istimewanya. Sebab tu uh, dalam pembentukan dasar uh, kebudayaan kebangsaan ini, bila bercakap Melayu sebagai satu teras uh, kebudayaan, maka Islam juga diambil kira sebagai satu daripada dasarnya. Ya. Ini adalah kata-kata tinggalan Allah Yarham Tun Abdul Razak, ha, bekas Perdana Menteri Malaysia. Beliau mengatakan, nenek moyang bangsa kita yang mendiami rantau Nusantara ini meninggalkan pusaka kebudayaan yang kaya raya dan tinggi mutunya. Maka sudah sewajarnya kita menerima gagasan bahawa kebudayaan kebangsaan yang sedang dibentuk dan dicorakkan itu hendaklah berlandaskan kebudayaan rakyat dan rantau ini. Ya, seterusnya kita melihat apakah strategi dasar kebudayaan kebangsaan ini. Pertama, langkah pertama adalah usaha memulih dan memelihara serta membangunkan kebudayaan melalui penyelidikan dan perhubungan. Sebab itu kita wujudkan satu kementerian yang dikenali sebagai Kementerian apa? kebudayaan, kesenian dan warisan. Ha, satu kementerian, portfolio diwujudkan ya, di parlimen untuk menerajui bahagian pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ini. Yang kedua strateginya ialah meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha membimbing dan melatih peminat, pendukung dan penggerak kebudayaan. Sebab itu dalam bidang kesenian, Ah, kita juga mempunyai institusi-institusi di peringkat kerajaan yang mengendalikan ah, bahagian ah, perkembangan kebudayaan dan kesenian ini. <clears throat> Yang ketiga, caranya adalah untuk dengan cara mewujudkan komunikasi berkesan, memenuhi keperluan sosial budaya tempatan melalui khidmat sosial budaya dan meningkatkan taraf kesenian. Sebab itu, kita lihat ya, perfilman Malaysia apa cuba dimajukan melalui finas dan sebagainya ya. Kita ada um, uh, pusat kesenian negara uh, dan macam-macam lagi NGO-NGO yang uh, berusaha ya bersama-sama untuk meningkatkan uh, mutu kesenian dan kebudayaan kita. Sebelum ini, uh, sebelum ini saya ada janjikan bahawa bahagian uh, peranan tamadun Uh, tamadun-tamadun uh, lain seperti tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun Cina dan tamadun India ke arah pembentukan Malaysia ini saya tinggalkan di penghujung dan hari ini inilah harinya yang saya akan kumpulkan supaya kita dapat melihat bagaimana ya setiap uh, tamadun dapat berperanan dan berfungsi untuk membina sebuah ketamadunan yang dikenali sebagai tamadun Malaysia. Mulanya kita lihat uh, peranan tamadun Melayu dulu ya. Persoalan ya Ah, ini soal penting. Kenapa tamadun Melayu dipilih sebagai asas kepada pembentukan kebudayaan kebangsaan? Ada empat sebab. Ha? Ada empat sebab kenapa ia dipilih. Pertama, faktor sejarah. Ya, faktor sejarah kita tidak dapat nafikan. Ah, dari segi faktor sejarahnya, masyarakat asal dan masyarakat yang menduduki, yang memulakan tamadun di daerah ini adalah masyarakat Melayu ataupun tamadun Melayu. Yang kedua, faktor geografi. Yang eh, saya uh, contohkan tadi, even Singapura juga tidak dapat menafikan faktor ini, faktor geografi yang mengatakan bahawa Malaysia ini adalah sebahagian daripada satu wilayah geografi yang dikenali sebagai alam Melayu. Ya. Yang ketiga, faktor politik. faktor politik kita uh, memang uh, inilah sebenarnya yang menjadi teras kepada pembentukan Malaysia dan juga yang menjadi uh, uh, menjadi uh, satu uh, tonggak kekuasaan yang mula diakui di peringkat dunia di mana kerajaan-kerajaan Melayu telah pun terbentuk di wilayah ini uh, kita ada beberapa kesultanan Melayu seperti Perlak, Aceh, Samudra Pasai, Melaka. Uh, itu adalah kerajaan-kerajaan tamadun Melayu yang awal. Dan uh, dengan sebab itulah disebabkan ada kesinambungan dari aspek politik inilah ya, pembentukan perlembagaan persekutuan memasukkan ya, kedudukan Sultan mempunyai satu bidang kuasa politik yang sangat penting bukan sahaja menjadi ketua agama Islam tetapi juga ketua kepada adat istiadat Melayu dan menjaga kebajikan bangsa Melayu. Ya? Kita lihat dalam perkara 160. Yang keempat, faktor budaya. Ya, faktor budaya ini merentasi faktor sejarah, geografi, politik. Ya? Sebab dari segi faktor budayanya, bahasa yang dipertuturkan di wilayah ini adalah bahasa Melayu yang telah dibuktikan pernah menjadi lingua franca kepada perdagangan ataupun kesunatan Melayu Melaka. Dan uh, waktu budaya ini juga termaktub di dalam perlembagaan di bawah perkara 152 yang menyatakan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Malaysia dan juga perkara 1 perkara 3 kurungan 1 yang menyebutkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan juga perkara-perkara lain yang menyentuh tentang adat, pakaian, seni dan sebagainya. Inilah jawapan kalau ada soalan kenapa tamadun Melayu menjadi asas kepada pembentukan kebudayaan kebangsaan. Boleh salin eh? Jelas? Okey. Okey, saya ingin bawa kamu balik kepada uh, perbincangan pada awalnya apakah itu budaya? Ya. Yeah apakah kaitan budaya dengan tamadun. Ya, pada pada kuliah yang pertama saya telah jelaskan ya, sebenarnya kebanyakan kita kadang-kadang um, tersalah faham ya, menyamakan budaya dengan tamadun. Sebabnya inilah ya sebab perkaitannya sangat rapat. Ya, kalau kita katakan apakah itu budaya? Budaya ialah kemajuan fikiran, akal budi, cara berfikir, berkelakuan dan tindakan. Dan bezanya dengan tamadun ialah kita tambahkan hanya bertaraf tinggi. Ha, kalau tamadun tu budayanya dah mencapai satu taraf yang halus dan tinggi. Kalau budaya, ia hanya merangkumi aspek-aspek ini. Ha, itulah perbezaan yang sangat sangat sangat kecil eh, yang sukar kita bezakan. Dan bila kita bincang tentang uh, pembentukan kebudayaan kebangsaan, sebenarnya kita membincangkan pembentukan ketamadunan kebangsaan juga. Okay. Dan apakah itu kebudayaan? Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat atau tamadun. Ya, kita nak lihat apakah perkaitannya dengan uh, pembentukan tamadun Malaysia nanti. Dan budaya ini boleh dilihat dari tiga aspek ya budaya yang berbentuk fizikal budaya yang berbentuk spiritual dan budaya yang berbentuk intelektual ini ya, tiga bentuk budaya yang kita perlu fahami ya apakah budaya yang berbentuk fizikal agak-agaknya apa fizikal selalunya sesuatu yang kita boleh nampak berbeza yang spiritual spiritual sesuatu yang berada di dalam diri individu. Kalau intelektual, dia lebih kepada fikiran. Okay. Jadi saya tunjukkan di sini. Ini adalah budaya dalam bentuk fizikal. Apa di situ? Kraft tangan, seni kraft tangan, tarian, itu adalah budaya yang berbentuk fizikal. Songket, ya. seni tekstil, seni ukir, arkitektur, itu adalah semua budaya yang berbentuk fizikal. Fizikal. Kalau berbentuk fizik uh, spiritualnya pula ialah inilah bentuknya. Ya, dalam bentuk uh, eh, dalam bentuk sembahyang, solat, uh, pengerjaan haji di Mekah, baca Al-Quran, puasa dan sebagainya. Itu adalah budaya dalam bentuk spiritual dalam masyarakat Melayu. Tapi dalam budaya dalam bentuk intelektual, ia tidak hanya bertumpu kepada masyarakat Melayu sahaja. Ya. Ia sebenarnya adalah satu gabungan, satu perkelompokan uh, pemikiran yang terbentuk daripada interaksi antara Melayu, Cina, India, Islam, Barat dan sebagainya. Uh, ini yang menariknya, budaya dari aspek intelektual tidak fokus kepada satu form atau satu uh, pengkhususan kepada bangsa. Ia merangkumi hampir semua keseluruhan uh, pemikiran yang boleh dikumpulkan menjadi satu bentuk um, uh, satu bentuk pemikiran yang bertaraf tinggi yang dimiliki oleh uh, masyarakat. Dan uh, apa kaitan budaya dengan tamadun ini adalah melalui sosialisasi. Jadi apakah itu sosialisasi? Sosialisasi ialah proses mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan suasana, sikap dan nilai yang dapat diterima dalam masyarakat. Itulah proses sosialisasi dan caranya adalah dengan cara mempelajari perkara-perkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi dalam masyarakat dan ah, bagaimana ini dijalankan adalah melalui pembudayaan, melalui proses penerapan unsur-unsur budaya yang baik dan bila kita lihat dalam konteks masyarakat Malaysia inilah ejen sosialisasi atau pembudayaan yang berlaku pada semua peringkat ya peringkat uh, bangsa dan juga peringkat negara. Ia bermula daripada institusi keluarga, kemudian berpindah ke institusi pendidikan, kemudian barulah komuniti ataupun masyarakat yang menjadi ejen sosialisasi atau perubahan uh, kebudayaan uh, seseorang individu. Sebab itu bila kita lihat apabila keluarga itu uh, mementingkan sesuatu nilai yang tertentu, maka anak-anaknya akan menurut atau membudayakan apakah nilai yang dipegang dalam keluarga tersebut. Begitu juga institusi pendidikan, kita ada pelbagai aliran pendidikan sekolah, ada kita ada sekolah kebangsaan, ya, kita ada sekolah jenis kebangsaan Cina, kita ada sekolah jenis kebangsaan India dan juga kita ada sekolah agama. Ha, jadi, uh, hasil yang dikeluarkan daripada institusi-institusi pendidikan yang berbeza, tentulah produknya juga berbeza. Dan ini yang dikatakan merupakan agen, apa tu, agen sosialisasi yang uh, memainkan peranan yang sangat penting ke arah pembentukan kebudayaan kebangsaan. Dan pada umumnya bagi masyarakat Melayu, uh, pembudayaan masyarakat Melayu berlaku melalui cara pembesaran dalam keluarga dan juga pendidikan yang diberikan Inilah dua uh, cara pembudayaan masyarakat Melayu. Uh, bila kita bercakap kepada dalam aspek uh, sosialisasi, sosialisasi tadi, asas utama kepada pembudayaan uh, masyarakat Melayu ataupun tamadun Melayu ini adalah unsur uh, Islam. Eh, Islam. Saya kata tadi, ya, identiti uh, bangsa Melayu itu sendiri tidak dapat memisahkannya dengan Islam. Dan kita lihat dalam budaya orang Melayu memang banyak Eh, memang banyak dan kita kadang-kadang kita suka nak membezakan yang mana Islam, yang mana Melayu. Ha, contohnya di sini saya, saya berikan tiga aspek. Kalau Islam kita boleh lihat dalam pembudayaan masyarakat Melayu dari aspek uh, apabila uh, mereka menyambut kelahiran uh, bayi. Ya. Kalau bayi lelaki diazankan dan bayi perempuan diikamahkan. Ya, azan, azan tahu kan uh, bagaimana azannya? Azan setiap kali kita solat, adalah panggilan kepada solat tersebut ya. Ah, okey itu di, uh, maksud azan. Kalau iqamah itu adalah ringkasan uh, seruan untuk panggilan semayang yang kita mulakan sebelum melaksanakan solat. Nah, ini adalah uh, budaya Islam yang ada dalam masyarakat Melayu. Kalau ada resam, ada resam Melayu sahaja yang tidak ada kaitan dengan agama, kita lihat dalam adat turun tanah ataupun mencecah tanah yang dilakukan ke atas bayi. Bayi yang berumur dalam uh, 8 bulan begitu ya. Uh, bayi ini dibukakan kasut dan diletakkan kakinya untuk memijak tanah. Dipercayai bahawa uh, apabila tradisi ataupun adat ini jalankan bayi ini akan cepat berjalan. Uh, <laughs> pernah tengok tak lagi adat ini? Uh, itulah maknanya adat Melayu tu makin makin terhakis dah eh, kita dah tak, tak amalkan eh? itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan Islam sebab itu saya katakan apa yang ada dengan kaitan dengan Islam itulah yang menjadi menjadi teras kebudayaan Melayu itu dia berterusan sampai bila-bila tetapi yang menjadi adat resam yang tidak ada kaitan dengan Islam ia akan makin lama makin luntur dan tidak lagi menjadi sebahagian daripada ketamadunan Melayu. Ha, nampak tak? beza ya adat dengan agama tadi peranannya sangat berbeza yang ketiga kita lihat ada juga gabungan antara Islam dan adat contohnya uh, membelah mulut ni bukan belah mulut dengan pisau eh uh, tak membelah mulut ni istilah untuk tahnik eh kataan tahnik eh bila bayi dilahirkan uh, kita nak uh, pe, uh, benda yang mula-mula masuk dalam mulut bayi itu adalah kurma Ya, uh, maknanya uh, manisan daripada buah-buahan. Ya. Mungkin boleh ambil apa saja tapi disebabkan ya, sunnah Nabi itu, uh, Nabi pernah melakukannya dengan kurma, maka kita pun buat dengan kurma. ya Kita ambil uh, dan kita letakkan di lelangit bayi tersebut. Itu gabungan antara Islam dan adat. Mencukur rambut dan berkhatan. Berkhatan itu sendiri hukumnya adalah Islam. Tetapi cara berkhatan tu dah dimasuki dengan adat Melayu. Ha? Apa adat Melayu? Didukungnya. Ha? Dalam Islam tak ada nak dukung atas ni. Ha? Lepas tu disemburkan air. Ha. Itu semua adalah adat. Eh? Tapi uh, kewajipan berkhatan itu sebenarnya diambil daripada Islam. Itu adalah katakan gabungan Islam dan adat itu berlaku. Okey, kita lihat uh, pengaruh tamadun Melayu dalam ekonomi dan pendidikan sangat jelas uh, ekonomi dan pendidikan yang kita warisi sekarang ini sebenarnya adalah uh, sumbangan yang diberikan dalam perkembangan tamadun Melayu. Uh, kita lihat di segi perdagangan juga peralihan daripada uh, tamadun yang bersifat agraria kepada perdagangan juga adalah sumbangan daripada tamadun Melayu dengan ter, ter, terbentuknya pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan Melaka ya pelabuhan uh, Johor Johor Riau ini adalah uh, satu bentuk uh, pengaruh tamadun Melayu dalam ekonomi begitu juga dalam pendidikan uh, setiap uh, kerajaan itu telah berubah dia bukan saja sebagai pusat pemerintahan tetapi juga menjadi pusat pendidikan dan uh, pentarbihan kepada masyarakat ya berbeza daripada zaman Hindu di mana pendidikan itu bersifat eksklusif hanya di istana tapi setelah Islam datang merubah masyarakat Melayu untuk sama-sama ya, merakyatkan ilmu itu dan berpindah kepada madrasah, sekolah dan sebagainya. Itu adalah sumbangan uh, tamadun Melayu terhadap pendidikan. Dan hasilnya kita boleh lihat banyak ya, karya-karya manuskrip-manuskrip yang boleh dilihat sampai kini yang memberikan Uh, pemikiran-pemikiran uh, baru tentang ilmu. Contohnya ilmu tentang kesihatan, ilmu tentang uh, kesenian, ilmu tentang sains dan sebagainya. Kalau dulu kesihatan itu dianggap sebagai uh, satu yang uh, sakit itu hanyalah sakit uh, pada bahagian anggota tersebut saja tetapi melalui uh, pendidikan dari aspek perubatan ini merubah pemikiran kita bahawa sebenarnya kesihatan itu perlu diukur pada keseluruhan tubuh badan. Ada tak orang sakit uh, orang sakit jiwa yang sihat badannya? Ada. Adakah dia dikatakan sihat? Oh, tak sihat sebab jiwanya sakit. Okay, nampak tak? Tak ada pemisah kita kesihatan itu dilihat secara keseluruhan. Itulah yang disumbangkan dalam uh, tamadun uh, dari aspek pendidikan ataupun ilmu. Dari segi bahasa, kesenian dan sastra pula, eh, kita lihat bahasa Melayu uh, telah, telah diangkat sebagai bahasa lingua franca dan menjadi bahasa ilmu. Kita dah bincangkan bagaimana peranan bahasa sebagai wahana kepada ataupun pipe yang kita katakan pipe yang mengalirkan ilmu itu hanya akan berjaya sekiranya bahasa bangsa masyarakat tersebut diangkat sebagai bahasa ilmu. Dan ini terbukti berjaya dijalankan di mana? Di Jepun. Ya? dan uh, dan saya rasa perkara ini jugalah yang cuba diusahakan uh, oleh kerajaan kita hingga sekarang. Okey. Yang kedua, sistem tulisan uh, disumbangkan oleh uh, Tamadun Melayu ialah tulisan Jawi yang sebenarnya berasal daripada tulisan Arab dan ditambah beberapa uh, angsara ataupun huruf yang menjadikan uh, tulisan Jawi ini sebagai tulisan yang uh, merakamkan segala uh, dokumen-dokumen penting daripada kerajaan eh, Melayu lama sehinggalah kita dapat eh, kita dapat teruskan eh, sampailah saat ini ya. Okay, so tulisan ini adalah satu daripada unsur terpenting untuk menandakan bahawa sebuah masyarakat itu telah mencapai satu tahap ketamadunan yang tinggi. Yang ketiga, prosa dan puisi mempunyai pengaruh Islam yang kuat. Kita lihat dalam uh, prosa dan puisi uh, prosa dan puisi dan saya telah uh, bersama dengan kawan-kawan kita di kelas uh, semalam eh, saya telah uh, memberi satu task kepada mereka untuk mengeluarkan uh, pepatah Melayu dan sangat menarik banyak pepatah-pepatah yang telah dikeluarkan dan ini membuktikan bahawa mereka sebenarnya masih masih Melayu eh masih Melayu jati masih boleh mengungkapkan uh, pepatah-pepatahnya tahniah ya eh? Okey, uh, ini adalah uh, satu tinggalan uh, dari segi kesusasteraan iaitu Hikayat Hang Tuah dan boleh dilihat di Pusat Manuskrip Negara. Sangat cantik, tulisannya adalah tulisan Melayu, uh, bahasa Melayu, tulisan Jawi. Dan sebenarnya ikon Hang Tuah ini uh, telah dijadikan sebagai satu ikon yang mencerminkan uh, kepribadian ataupun jati diri orang Melayu. Ya, kalau kita lihat dalam Hikayat Hang Tuah itu, kita melihat Ah, watak dan peribadi Melayu adalah seorang yang tahu diri, hidup sederhana dan menyerah seluruh hidupnya untuk berkhidmat. Ah, itu adalah adalah identiti masyarakat Melayu. Betul tak? Adakah ia betul sampai sekarang? Tidak? Tidak. Betul tidak? Kalau macam tu macam mana kita nak menghuraikan kenapa di dalam perkhidmatan angkatan tentera dan polis bangsa apakah yang paling ramai? Bangsa Melayu. Jadi betul tak? Betul eh. Memang identiti ataupun jati diri Melayu itu hidupnya suka menyerahkan seluruh hidupnya untuk berkhidmat. Okey, yang kedua untuk menjadi wira bukan hanya berjaya di tempat sendiri, malahan di dalam ruang antarabangsa. Hang Tuah ya pernah dibawa ke Majapahit, Siam, China, Mekah dan Rom. Itu di dalam hikayat Hang Tuah ya. Dan falsafah yang ditekankan di dalam hikayat ini menyatakan manusia tidak boleh hidup sendirian, dia perlu berinteraksi dengan uh, bangsa ataupun tamadun lain. Dan sebagai sebuah negara kota, mengkhususkan kepada Melaka itu sendiri, perlu mempunyai rakan dari negara lain untuk membantu membangunkan pemerintahannya. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang dikutip daripada Hikayat Hang Tuah eh, untuk bagaimana menjayakan sebuah ketamadunan di alam Melayu. Okey, seterusnya kita lihat tamadun Cina di Malaysia. Kita lihat apakah peranan tamadun Cina ke arah pembinaan budaya kebangsaan Malaysia. kita lihat sebenarnya hubungan uh, tamadun Cina dengan tamadun uh, Melayu telah pun bermula semasa kerajaan Melayu Melaka di mana berlaku perhubungan perdagangan, berlakunya pertukaran uh, komuniti seperti tembika dan sutera dan uh, berlaku juga uh, penghijrahan eh, penghijrahan masyarakat Cina yang mengikut Laksmana Zenghi untuk menetap di Melaka iaitu di Bukit Cina dan sampai sekarang uh, kesan sejarah ini masih boleh dilihat secara hidup, secara live iaitu satu masyarakat yang dikenali sebagai masyarakat Baba dan Nyonya. Ya, sangat unik yang tidak ada di di mana-mana. Ya. Ha, mereka masih mengekalkan kebudayaan ataupun identiti uh, sebagai Cina tetap, tetapi memakai budaya Melayu. Ya. Cara pakaian mereka, cara pemakanan mereka, cara bercakap mereka telah pun diasimilasikan ya, eh, kepada kebudayaan tempatan. Malangnya eh, hubungan ini, hubungan antara kerajaan Melaka ini terputus setelah berlakunya penjajahan iaitu penjajahan dari Portugis, kemudian berlangsung Belanda, kemudian berterus kepada British. Tetapi semasa pemerintahan British, kaum Cina telah berhijrah secara beramai-ramai masuk ke tanah Melayu dan setelah tanah Melayu uh, merdeka, persefahaman telah dicapai melalui kontrak sosial. Apa kontrak sosial itu bermaksud? Iaitu perlembagaan kita lah ya. Perlembagaan kita di mana kita menerima uh, kaum Cina menjadi sebahagian daripada warga negara Malaysia dan bangsa Cina juga uh, mengakui bahawa bahasa Melayu boleh uh, dijadikan sebagai uh, bahasa kebangsaan dan adat-adat Melayu dan juga agama Islam uh, perlu dijadikan sebagai agama rasmi persekutuan. Itu yang dikatakan kontrak sosial, eh? perjanjian secara persetujuan uh, di antara dua bangsa untuk mencapai persefahaman untuk menjadi satu warga negara yang satu. Dan hingga kini kita lihat masyarakat Cina telah menjadi kaum kedua terbesar di Malaysia dan kita tidak nafikan mereka telah menyumbang dalam aspek ekonomi, pentadbiran dan sosial sehingga menjadikan Malaysia maju dan makmur dan uh, sebagai sebuah negara yang bersifat demokrasi ia telah memberi kebebasan kepada pelbagai kaum untuk terus turut serta dalam pembangunan negara. Jadi kita lihat uh, memang uh, peranan ataupun uh, uh, Kepentingan uh, kaum Cina ini tidak diketepikan, malah kebudayaan mereka juga diterima sebagai sebahagian daripada kebudayaan kebangsaan. Contohnya apa? Angpau. Dulu kita orang Melayu tak tahu pun ada angpau. Eh? Tapi sekarang ni setiap setiap hari raya habis angpau di bank. Sebab duit raya. Konsep duit raya tu sebenarnya bukan dalam masyarakat Melayu tidak pernah ada ya. Tetapi sebab kamu lah ya eh, datang dengan budaya angpau ni ya memberi duit. Ha, jadi pada setiap perayaan kita dah menjadi satu budaya Melayu juga untuk memberi duit kepada mereka yang datang eh, uh, menziarahi uh, pada waktu-waktu perayaan. Begitu juga pemakanan, pemakanan bangsa Cina juga telah diterima sebagai sebahagian daripada budaya seluruh rakyat Malaysia iaitu makan apa? Makan pau. Pau eh, pau. Kita tak tahu orang Melayu, orang Cina, orang India tak tahu pun pau apa eh. Tapi uh, kita menerima ini sebagai satu daripada uh, ciri pemakanan masyarakat Malaysia. Begitu juga ya dari segi um, pemakaian, dari segi kebudayaan, tarian dan sebagainya, ha, kepada setiap kali uh, kita menyambut hari kemerdekaan, tarian-tarian uh, bangsa Cina ini turut dipamerkan sebagai satu identiti negara Malaysia kepada pelancong-pelancong asing. Okey. Seterusnya peranan tamadun India pula dalam pembinaan budaya kebangsaan. Kita lihat um, juga berlaku semasa perdagangan uh, antara kerajaan Melayu Melaka dengan India di mana pertukaran uh, barang perdagangan seperti rempah dan kapas ya. Dan uh, hubungan India dengan uh, masyarakat Melayu tidak hanya berjalan pada aspek perdagangan saja tetapi ada hubungan keaga keagamaan iaitu kita menerima agama Hindu daripada uh, tamadun India pada peringkat awalnya. Kemudian kita juga ada teori yang mengatakan Islam itu datang melalui India juga iaitu melalui Gujarat. Ha, jadi ada dua hubungan di situ ya. Sama juga uh, uh, pada masa pemerintahan atau penjajahan British kaum India juga telah berhijrah dan ada juga yang dibawa masuk berkhidmat dalam uh, ketenteraan dan juga dalam uh, untuk mengerjakan estate uh, estate dan uh, mereka ini telah menjadi sebahagian juga rakyat uh, Malaysia dan melalui perlembagaan kita menerima kaum India sebagai rakyat Malaysia dan mereka menjadi kini menjadi kaum ketiga terbesar di Malaysia dan sehingga kini mereka juga turut menyumbang dalam ekonomi, pertanian dan sosial pembangunan Malaysia. Cuba kita lihat apakah pengaruh pengaruh uh, agama Hindu ya sangat jelas dalam adat istiadat perkahwinan ya sekarang ni uh, Melayu telah terkesan dengan ada ini saya tidak nafikan eh, suatu hari nanti masyarakat Cina juga akan menerima ini sebagai sebahagian daripada ada istiadat perkahwinan ya. Di samping congsa mereka juga nanti akan pakai inai juga eh. ha, sebab ini inilah uniknya budaya ya. Dia tidak uh, dia menyerap ya, dia menyerap masuk secara uh, tanpa kita sedari dan akhirnya kita sendiri mengakui itu adalah sebenarnya budaya kita. Okey, dari segi kesenian kita lihat uh, pengaruh uh, pengaruh masyarakat uh, ataupun pengaruh budaya India ini juga jelas dalam wayang kulit dan juga ukiran-ukiran yang di, diukirkan pada um, alat kebesaran uh, Melayu juga iaitu keris ya. Kita lihat ya. Arca-arca yang dibentuk sebenarnya adalah satu bentuk kesenian yang didatangkan daripada tamadun India. Begitu juga konsep dewa raja Ah, pada mulanya raja dianggap sebagai bayangan Tuhan di bumi dan ah, apabila kedatangan Islam, masyarakat Melayu memeluk agama Islam, raja itu telah bertukar daripada konsep bayangan Tuhan di bumi kepada konsep sultan. Sebab tu kita tidak kita tidak ah, meletakkan panggilan raja lagi kecuali raja Perlis ya, masih lagi sebagai raja. Yang lain dah pun menjadi sultan ya sebab konsep itu juga telah bertukar ya daripada bayangan Tuhan kepada, uh, di bumi menjadi sebagai satu uh, amanah ataupun sebagai khalifah di bumi. Begitu juga dari aspek kesusasteraan, kita lihat hikayat-hikayat yang ada sangat uh, kuat daripada pengaruh uh, Hindu ataupun pengaruh tamadun uh, India dalam kesusahan Melayu. Ada kita, kita ada hikayat Sri Rama, hikayat Sang Boma, hikayat Pendawa Lima dan juga Jaya. Dan hikayat-hikayat ini sangat tebal eh, pengaruh daripada uh, tamadun India. Dan ini hikayat inilah juga yang menjadi sebahagian daripada uh, kebudayaan kebangsaan kita eh, dalam bentuk kesenian tadi. Dan akhirnya eh, peranan tamadun Islam pula dalam tamadun Melayu. Ya, kita lihat Islam merupakan elemen penting dalam tamadun Melayu. Sebabnya ada banyak sebab tadi dari segi faktor sejarah, faktor geografi dan juga faktor budaya. Islam dan adat Melayu menjadi salah satu struktur terpenting kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Jadi kita tidak boleh pisahkan ya, Islam dengan Melayu itu dan inilah yang menjadi uh, unsur terpenting dalam pembentukan tamadun Malaysia juga. Islam dan adat Melayu merupakan suatu yang saling melengkapi dan Islam telah menjadi teras bagi identiti Melayu. Ini dah dijelaskan dalam perlembagaan dan dalam perlembagaan juga orang Melayu telah didefinisikan sebagai orang yang berbahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam. Eh, tapi sekarang ni uh, saya rasa ciri yang berbahasa Melayu pun dah tidak lagi menjadi uh, ciri orang Melayu sebab orang Melayu dah tak cakap Melayu sekarang eh. Adat istiadat juga, ramai orang Melayu dah tak mengamalkan adat istiadat Melayu. Ya, bercakap pun bukan lagi bercakap secara pantun, bergurindam dan sebagainya. Ada lagi tak yang bercakap hamba, tuan hamba? Tak ada dah ya? Okey, tetapi ciri yang masih kekal ialah agama Islam dan kita harus uh, peganglah ciri ini sebagai satu ciri untuk menentukan jati diri kita sebagai orang Melayu. Eh, dan Islam ini pengaruhnya di segi eh, jati diri bukan saja kepada masyarakat tetapi juga dari aspek-aspek politik. Di mana untuk eh, pelantikan bagi setiap sultan dan sultan itu dimestikan beragama Islam. Ha, sebab sultan itu menjadi ketua agama Islam bagi negeri tersebut. Malah yang di Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak bersultan seperti Pulau Pinang, Melaka, lagi wilayah persekutuan, ya, Labuan. Ha, jadi uh, jadi nampak di situ ya uh, peranan pengaruh tamadun Islam itu bukan sahaja di aspek agama tetapi juga menyerap ke dalam aspek politik. Dengan sebab itulah kita uh, tidak hairan ya, kenapa penerapan nilai-nilai Islam uh, telah dijalankan dalam dasar-dasar pembangunan Malaysia. Bukan saja dasar kebudayaan tetapi juga dasar ekonomi dan juga dasar undang-undangnya. Okay. Penerapan nilai-nilai Islam telah menjadi akar umbi kawalan terhadap semua dasar dan polisi yang dijalankan oleh kerajaan dan ini telah menonjolkan peranan tamadun Islam dalam pembentukan negara Malaysia ya nilai-nilai Islam yang, yang yang yang bersifat universal ini uh, yang menariknya telah diterima oleh semua bangsa ya, majmuk yang tinggal di negara ini ya sebab sebab universal itulah ya nilai-nilai itu diterima seperti kita menjalankan dasar uh, bersih cekap amanah nilai itu nilai yang diambil daripada Islam dan nilai ini diterima oleh masyarakat-masyarakat uh, lain sebabnya sebab dia bersifat universal. okay? Dan nilai-nilai Islam yang berasaskan tauhid itu terutamanya dalam tauhid itu termaktub bahawa tiada paksaan dalam beragama dan dia mencakupi sifatnya yang semua itu mencakupi semua aspek kehidupan telah berupaya menjulang kegemilangan tamadun Uh, pada satu negara, satu bangsa dalam sejarah ya, dia telah membuktikan telah uh, berjaya jadi kenapa ya, kita tidak dapat mengulang balik ya, menjadikan Islam sebagai asas kepada pembentukan tamadun Malaysia? Sebab nilai yang ada dalam Islam itu telah berjaya dari aspek sejarah maka kita boleh ambil untuk sebagai panduan dan boleh dijalankan di Malaysia sebab situasi dulu pun bersama semasa ke kegemilangan tamadun Islam di Andalusia ya masyarakat majmuk yang ada di Eropah ya, telah berjaya dibawa untuk uh, mencapai satu tahap ketamadunan yang tinggi, maka kita yang mempunyai uh, bentuk dan corak yang sama boleh uh, mengaplikasikan uh, dasar ini dalam pemerintahan sekarang.